Je, umewahi kudukuliwa kifaa chako chochote kama simu au kompyuta? Unahitaji kujua namna ya kutambua iwapo simu yako imedukuliwa? Oh yeah. Je, unashaka kuwa simu yako imedukuliwa na huna hakika? Katika video hii tutaangalia jinsi ya kutambua iwapo smartphone yako au simu yako imedukuliwa ama imekuwa hacked. Nini maana ya udukuzi ama hacking? Ni ile hali ya mtu kuingilia mtandao kifaa kidijitali, kwa mfano smartphone, bila idhini ya mmiliki. Lengo ni lipi? Kwa nini wanafanya hivi? Lengo ni kuvuruga mifumo ya files ama kuvuruga mifumo ya data ama kuiba taarifa za siri. Mathalani, taarifa za kibenki pamoja na nywila ama passwords. Kupitia video hii tutashuhudia kwa vitendo namna ya kubaini na kurekebisha iwapo simu yako imedukuliwa. Ukiona viashiria vifuatavyo, ni dhahiri kuwa simu yako imedukuliwa, inabidi uchukue hatua. Sawa. Cha kwanza ni matangazo yasiyo ya kawaida kujitokeza ama pop-ups kwenye skrini ya simu yako. Simu yako inakuwa inatoa matangazo unapokuwa mtandaoni. Sawa. Simu kujipiga ama kutuma SMS pasipo wewe kutambua. Unakuta simu inapiga inatuma SMS, hiyo ni ishara kwamba kwa siri kuna mdukuzi anaitumia simu yako remotely tunasema. Kuongezeka ghafla kwa matumizi ya data, hiyo ni ishara ya kwamba nyuma pazia kuna activities mbalimbali zinafanyika, ni ishara ya udukuzi unaoendelea nyuma kwenye background ya simu yako. Uwepo wa applications kwenye simu yako ambazo pengine hata wewe ukumbuki kuzidownload ama kuziinstall kwenye simu yako, sawa? chaji ya betri ya simu yako kushuka ghafla, maana yake ni kwamba simu iko bize, iko bize bize kweli, nyuma background inafanya activities mbalimbali eh, kwa siri. Simu kuchemka sana isivyo kawaida, maanake simu inachemka joto kali, ni ishara kwamba iko bize, operating system iko bize ina simu kuwa nzito ghafla ama kukrash unapotembelea baadhi ya websites na mitandao mbalimbali mbali. Ni ishara nyingine ya mojawapo ya kwamba simu imedukuliwa. Ha, ah, simu ni nzito. Simu kujizima yenyewe pasipo wewe kuizima automatically, hiyo ni ishara ya kwamba simu yako imedukuliwa. Nifanyeje ili simu yangu isidukuliwe ama iwe isiwe hacked? Cha kwanza unachoweza kufanya ni kubadilisha password za simu yako lock screen, na inamaanisha na pin code. Badilisha haraka iwezekanavyo kuepuka kuingiliwa kwa siri. Nitumie njia gani kubadilisha password ama nywila? Hapa ni rahisi, njia ni naomba kuambatana na mimi nikuonyeshe. Hatua ya kwanza, bofya settings kwenye simu yako. Nenda kwenye settings, bofya, halafu itakupeleka kwenye eneo la pili ambapo utabofya security and location. Ukishabofya security and location itakupeleka eneo la tatu ambalo ni bofya, utabofya kwenye screen lock kwenye simu yako. Ukishabofya screen lock itakupeleka kwenye kufanya setup na utamaliza, utasave mabadiliko uliyoyafanya kwenye simu yako, kuhakikisha simu yako itakuwa wazi kudukuliwa na wadukuzi. Hatua nyingine ambayo unaweza kaifanya ni kuondoa application usizotumia, namaanisha zile ambazo pia unazotilia shaka zile ambazo una suspect kwamba zimekuwa ni infection. Jinsi gani? Nenda kwenye settings, bonyeza bofya about button iliyoandikwa settings. Ukisha kubonyeza button ya settings, utapeleka eneo la pili ambapo utakutana na eneo lililoandikwa apps and notifications. Fungua apps and notifications, then nenda kwenye eneo la tatu utakutana ondoa app. Utachagua app unataka kuiondoa, chagua kati ya zote ambazo zitaki, alafu elekea kwenye eneo ambalo limeandikwa ondoa ama uninstall, iondoe application kwenye simu yako moja kwa moja isionekane. Kitu kingine ambacho unaweza kukifanya ni kufanya factory reset, kurejesha simu kwenye hali ya upya, factory reset ya kiwandani. Kama kuna infection itaondoka automatically huko kwenye simu yako kwa kuwa kufanya reset. Nifanyeje factory reset? Njia ni rahisi. Unaweza kufanya reset kwa kufuata hatua zifuatazo. Ya kwanza, bofya settings. Ukishabonyeza ukishabofya settings, enda kwenye eneo la pili, itakupeleka utakutana na na system. Utabonyeza system, ukishabonyeza system itakupeleka eneo la tatu, ambapo utakutana na reset option. Bonyeza reset options, nenda kwenye factory data reset, itakurudisha simu kwenye hali ya upya pasipo infection na kuondoka kwa zote kwa pamoja kwenye simu yako, sawa. Alafu utaenda kwenye eneo la mwisho utabofia reset. And reset maana yake utarudisha sasa simu yako kwenye hali ya upya kama imerudi sokoni. Hatua nyingine ambayo unaweza kaifanya ni kuinstall na kutumia mobile antivirus. Hakikisha umeinstall na kutumia mobile antivirus. Usiishie kuinstall tu, tumia pia. Na unafanyaje kuinstall? Unaenda kwenye Play Store. Kisha bonyeza button ya Play Store itakupeleka kwenye eneo la pili ambapo utapashwa wewe kufanya search. Utaenda kwenye search bar, utatafuta, utatype neno antivirus kwenye hilo eneo hapo utafuta if antivirus. Ukishatafuta antivirus, utaenda kwenye kwenye eneo la mwisho ambalo litakuhitaji ufanye installation. Utabonyeza button iliyoandikwa install application yako, na hapo mara moja uanze kuitumia kwenye simu yako. Hatua nyingine ambayo ni muhimu ni kubadili passwords ama nywila za akaunti zako zote, na maanisha social media pamoja na email. Hakikisha umebadilisha passwords, kwa maana kwamba unawezekana dukuzi ameshazichukua na kuzitumia, badilisha, tumia nyingine kumfungia nje. Baada ya kusema hayo, ninasema asante kwa kufata video yetu, na ili uendelee kupata video tutorials kama hizi na zingine, usisahau ku like na kusubscribe, na pia unaweza ukaacha comments kwenye eneo hapo chini kwenye